Ahora vamos a hablar de los padres o las madres narcisistas. Es un tema muy difícil eh, porque evidentemente, bueno, tener un narcisista de estos en la familia pues, y crecer con él no es nada fácil. Generalmente, si tus padres, tu padre o tu madre han tenido un pasado agresivo, en donde a lo mejor crecieron con padres alcohólicos, en donde no se les, eh, digamos, ponía suficiente atención en familias muy grandes, también existe mucho el caso, donde no recibieron la, suficiente atención, es posible que tu padre o tu madre sean narcisistas. También si tuvieron familias, ya sabes, muy aristocráticas, de esas este, familias de mucha lana, en donde se cuidaban mucho las apariencias. También es un buen eh, eh, ambiente para generar personalidades narcisistas. Entonces vamos a tener estos dos tipos de padres narcisistas, eh, los, padres narcisistas que crecieron en un entorno de abuso o los padres narcisistas que crecieron en un entorno de demasiada, sabes, que los pusieron demasiado arriba, en un pedestal, este, siempre, digamos, eh, sobreprotegiéndolos. Y entonces, teniendo este dos tipos de narcisistas, en donde además también vamos a tener este narcisista que es el encubierto, que recuerden, es ese que va con bandera de bueno, de perfecto, de que nunca hace nada malo y al final son de los peores. Entonces ahí tenemos nosotros, este, pues, a un padre una madre narcisista. Un padre una madre narcisista como es. Pues mira, si, es de uno de estos narcisistas encubiertos, este, vamos a tener que a lo mejor es este tipo de padres que siempre se está quejando, que todo el tiempo le va mal, que, este, que son las víctimas de todo el mundo, eh, ¿no? Eh, que son víctimas de todos, hasta de ustedes, ¿no? O sea, de, hasta los niños que está criando. En donde de repente a veces esos chantajes del tipo de no se dan cuenta todo lo que hago por ustedes, digo que eso lo dicen todos los padres, pero esto, digamos, es, es, un asunto muy repetitivo y en donde van a ser también estos dobles juegos, en donde por un lado, uy, qué listo, qué inteligente mijito, es lo mejor, es lo más listo del mundo, ¿no? Contra de repente insultos graves, ¿no? eres un inútil o eres una prostituta o eres cosas así. Y entonces los niños o las personas que crecemos con estos narcisistas, pues sí podemos desarrollar muchas inseguridades y traumas en nuestro crecimiento. ¿Qué van a hacer estos padres narcisistas? Durante toda la vida van, van, en vez de ser como un aliciente, como algo que te va a ayudar en la vida, va a ser algo que siempre te va a tratar de tirar para abajo. Porque recuerden que, que los narcisistas, sobre todo los encubiertos, van a tratar de jalarte a su nivel, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? O sea, un narcisista generalmente puede aparentar que se siente muy seguro de, mismo, de sí mismo, ¿no? Pero en realidad tienen una, una, una eh, digamos, percepción de sí mismos muy, muy baja, ¿no? Muy dañada, muy pobre, en donde, en donde como por eso necesitan totalmente esa reafirmación, ¿no? De su personalidad, eh, de, o de, que están haciendo las cosas bien. Como al ser padres o madres, sobre todo en el caso de madres solteras, ¿no? Eh, que, que terminan siendo pues toda esta frustración la van a, volcar en los hijos. Y los hijos, generalmente, si son pues, dos o tres más hijos, o sea, dos o tres hijos más, eh, generalmente alguno de ellos también va a desarrollar estas cualidades, bueno, no cualidades, estas este, características narcisistas. Y entonces hay que analizar nuestra familia, ¿no? De dónde estamos viniendo. Generalmente todos los padres narcisistas, tanto la madre o el padre, van a tener a su chango volador. Es decir, si son dos hijos en la relación, eh, van a tener eh, a, uno que va a ser su chango volador, que va a ser como su aliado, en, el que van a confiar más, y va a ser como el favorito, y va a ser el niñito o el hijito o la hijita codependiente de esta madre o este padre narcisista. Y tú, si no eres el narcisista, pues a ti te van a hacer la vida de, de, de cuadritos. Estos padres narcisistas no solo, este, ah, también lo que van a hacer, una forma de, conseguir control dentro de la familia, lo que van a hacer los padres narcisistas es que si tienen dos o, más hijos, van a hacer que se, eh, enemisten o eh, se hagan enemigos entre ellos. Es decir, van, a ir con uno y le van a hablar mal del otro, de lo que él hizo el otro, entonces van a crear esta tensión entre los hijos precisamente para crearse, quedarse con su chango volador, ¿no? Y así es como eligen a su chango volador. Y ese chango volador va a ser su aliado el resto de la vida. Y si tú no eres el chango volador, pues tú vas a ser la víctima. ¿Y qué significa ser la víctima? Que pues a través de toda la vida, tanto el padre o la madre narcisista, como les digo, les va a hacer la vida de cuadritos. Hay videos enteros en el internet en donde pues se habla, De cómo padres van al otro lado del mundo a la boda de sus hijos y terminan boicoteando la boda, literalmente, ¿no? Este, porque se trata de joderles la vida. ¿no? De, por ejemplo, la cena del día anterior de la boda, van y la arman de pedo con los suegros, o los consuegros, o con los, eh, los cuñados, o sea, van, hacen algo para que la cosa no esté bien. Y ese es el tipo de padres o madres narcisistas. Y no van a dejarte en paz durante toda la vida. Van a tener la necesidad de crearte este suplemento de estira y aprieta, como ya vimos en el tema de las relaciones, eh, que, van a, que lo van a ejercer sobre sus hijos lastimosamente, ¿no? Y, y, a veces pueden provocar tanto daño que, los, que muchos de estos hijos pues no van a ser capaces de valerse por sí mismos, ¿no? Porque se convierten en el chango volador de este narcisista, ¿no? E, este, del que van a depender siempre. Y tú, si no eres, como digo, el chango volador, pues vas a ser la víctima de la familia. Y desgraciadamente, bueno, que no me escuche la iglesia, que no me escuche, pero la única manera de librarse de estos padres narcisistas es ni siquiera recuerden que cuando un padre o una madre ya es narcisista, es porque se hizo así desde chico. Y no han generado un sentido empático ni aunque sea su hijo, ni aunque sea su hijo. Y esto es muy duro de escuchar. Y hay muchas madres eh, que han creado hijos narcisistas, muchas madres narcisistas que han creado hijos gays por el maltrato psicológico que les han dado de chicos, que hacen que estos niños empiecen a tener una fobia al género femenino. Y es muy interesante, como dije muy al principio en los videos del principio, que ver del 80% de los casos que son de hombres, eh, hay un gran porcentaje de ellos que son gays. Y es precisamente porque estas madres o padres narcisistas crean estos hijos narcisistas eh, porque pues, les dan el mismo trato que ellos recibieron de pequeños en sus hijos y, si uno de pequeño, pues obviamente en la escuela no agarran y te enseñan pues, que hay padres y madres narcisistas, te enseñan que, hay que respetarlos y pues ni modo. Y este es lo que aprendemos y pues por eso también los niños cuando crecen con este tipo de padres se hacen su burbuja y terminan siendo otros narcisistas. Entonces este es el ciclo vicioso de los narcisistas, es muy triste eh, ver cómo hay familias enteras eh, pues desunidas por este, este síndrome del trastorno del narcisista y pues no, se arregla en una sala de, de psicología, no hay pastillas mágicas que curen esta situación. Desgraciadamente la única manera de salvarse de padres narcisistas es alejándose de ellos desgraciadamente, y sobre todo ya cuando son casos muy extremos, se puede llevar un convivio más o menos respetuoso, en donde uno, sabiendo que ellos son narcisistas, no debe tomarse a pecho los insultos y las cosas que van a decirte y hacerte y demás. Pero pues tristemente la única manera de realmente aislarte de este ambiente es pues alejándote de ellos, lo más que se pueda. Y pues así es la historia con estos narcisistas. Este, bueno, pues ya saben, si conocen a alguien en este tipo de situaciones, comparten el video este, pongan sus comentarios abajo, compartan sus experiencias. En realidad, pues sí, todos tendremos experiencias muy similares al haber crecido con estos personajes cerca de nosotros. Este, lo importante es que no los sigamos metiendo en nuestras vidas y que los expongamos y los identifiquemos porque si no van a seguir haciendo las suyas por todo el mundo y ya vieron, ahora este, todos nuestros gobernantes, la mayoría son narcisistas, en algún futuro, si la humanidad evoluciona propiamente como debiera, esta gente pues, estará prohibida en estos puestos de poder, porque pues realmente son gente que nunca va a tomar decisiones por un bien común, siempre van a ver por sí mismos. Y es lo mismo que van a hacer los padres narcisistas. ¿Ok? Bueno, pues gracias.